El 4 de agosto empezó nuestra aventura. Partimos desde Barcelona y fuimos hasta el aeropuerto de Prescott. Hoy ya es 4 de agosto y por fin nos vamos a Glasgow. ¡Nos vamos! Pero teníamos un problema, que nuestro avión llegaba a las 12 o a la 1 de, de la noche y por lo tanto ya no había nada de transporte público. Ya hemos llegado Así que sin pensárnoslo, dormimos allí. Aprovechamos unos sofás súper cómodos que habían para dormir y, pasamos la noche como pudimos. ya nos hemos despertado. Al día siguiente, súper temprano, cogimos el tren para ir hacia Glasgow. Ya estamos en Glasgow por fin, en el centro, y hace bastante frío. La mochila pesa, vamos, eso pesa. <laughs> Yo no sé si voy a poder, pero bueno. Y ya, unos 17 o 20 kilómetros hoy, y ya está porque tenemos un sueño, que nos queremos morir. Y ese 5 de agosto es cuando de verdad, de verdad empezó nuestra aventura.